समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से लोकसभा सांसद आजम खान द्वारा सदन में टिप्पणी के बाद सियासी संग्राम जारी है तमाम पार्टी के नेता आजम खान के बयान का विरोध कर रहे हैं इसी कड़ी में बसपा प्रमुख मायावती ने नेता के बयान की निंदा की है और आजम खान से उनके बयान के लिए माफ़ी मांगने की बात कही है मायावती ने कहा कि सपा सांसद आजम खान ने कल लोकसभा में पीठासीन महिला के खिलाफ जिस प्रकार की अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया था वो महिला की गरिमा व सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है इसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए इससे पहले जयाप्रदा ने आजम खान पर निशाना साधा था और सपा सांसद के बयान